Ni mashabiki wa timu ya Simba jijini Arusha wakiwa katika kilele cha furaha baada ya ushindi wa Jumapili dhidi ya watani wao Yanga mabao mawili kwa sifuri uliopigwa kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Mashabiki hao wa klabu hiyo ya Msimbazi wamesema marekebisho ya kiufundi ni muhimu kuelekea mechi dhidi ya Wydad Casablanca ya Morocco Aprili 22 jijini Dar es Salaam. So nini kifanyike ni kwamba inabidi ipambane ni ifike hatua kuwa na hela za kutosha kuweza kukompetiti na hawa Giants clubs ambao ni wakubwa zaidi yake kwenye kusajili wachezaji. Yaani mchezaji akitakiwa na Al na Simba naye awe na uwezo wa kuingia sokoni kushindana nao na akamchukua. Tunaangalia mfano kama huyu Manzoki Simba wameshindwa kumsajili kwa ajili ya hela. Ile ingekuwa na hela ingekwishaisha. Mchezaji alishaonyesha nia anakuja Simba. Mwalimu alipanga kikosi chake, kikosi kile hakikuyumba, kimefanya kilichotakiwa Tumepata ushindi kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tumelinda tulichokuwa nacho. Sawa. Kwa mwalimu anafahamu zaidi kwa sababu si mara ya kwanza kumfunga Yanga. Alimfunga Yanga akiwa na Viper goli mbili bila siku wananchi kama nakumbuka. Jana kadhihirisha kwamba ana uwezo. Tulie wakae watulie, tunakutana FA. Maana Azam anakula na jana Azam wale viongozi walikuwa na wanaangalia Simba, si ndio hivyo? Wao wanaitaka Simba kwanza, sisi tunawataka Yanga, tunawataka Azam. Wale ni watoto wadogo sana, umeona? FA tuko na Yanga tena wanakula nne kama kawaida yao. Hiyo ndio Simba mzee. Tena ba, yani wana bahati. Baleke jana akuwa na bahati, walikuwa nakula saba. Kwa upande wao, mashabiki wa timu ya Yanga wanasema licha ya kupoteza mchezo huo, bado wana matumaini ya kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu huu kwa vile bado wanaongoza katika msimamo wa ligi hiyo. Naambia wanasimba ongera yao, wamecheza jana, wamempiga Yanga, timu kubwa Tanzania, na ndio inayoenda kuchukua ubingwa sasa. Shirikisho ndio hilo hapo, ndio hilo hapo. Kama, kama nimetoka robo, nimeenda nusu kilo natua, na kama sijatua kilo naleta ubingwa hapa. Aliyotoka kuongea sasa hivi mshabiki wa Yanga amenifundisha mimi mpira. Mvua inanyesha, tunafanya mazoezi, pana tope uwanjani, tunafanya mazoezi. Sasa niambie, hali ya hewa design gani inaweza kukosi wewe? Hapana, ni safu tu ya kiungo. Unajua, one mistake one goal. Timu ya Yanga bado inaongoza katika mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara na bado timu hizi zikipambana kutumia vyema mechi zilizosalia ikiwa ni pamoja na michuano ya kimataifa. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha.